알렸다 subukan natin kung malambot pa talaga to. Jigili siya oh. Mmm. Mmm. Good. Sobrang malinamnam siya. At, lang, at ang lambot. Jigilin niya, oh. Ito, oh. oh umuusok pa siya. May mga ano sa oh, may mga ganito, ito. Ano ba to? Parang siyang cartilage, no?

tiba. Sarap. Ah. Panalo. 뭐야 저 넣어줘 월승 올라 Grabe yung taba ng pork belly na nabili ko. Pero okay lang yan dahil braised pork belly tea. Eh. Kasi mo. Grabe. Grabe guys, sobrang lambot. Lagyan natin ng maraming sauce. Napakalambot niya guys.